so hello friends welcome to our YouTube channel तो गाइस आज की इस वीडियो में बात करना है जे कैसे क्लास फोर रिजल्ट के बिग अपडेट के बारे में गाइस सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे गाइस वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली वीडियो को लास्ट तक बने रहना गाइस और गए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक करें तो गए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो कैसे जैसा कि आपको पता है कि जेके सफी ने जो है रिजल्ट तो प्रिपेयर कर, कर दिया है खाली अब क्या करना है अपलोड करना है डिफरेंट मतलब कि वेबसाइट्स पे जो है अपलोड करना है और गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले जो जीके एस थी वो किसका वेट करती थी प्रेफरेंसेस का ठीक है बहुत सारे चैनल से बोल रहे थे जबकि लास्ट प्रेफरेंसेस की डेट होगी तब जो है आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा गाइज लेकिन गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है गाइज जैसा कि मैं आपको बता दूँ गाइज़ कि जेके भी अभी खाली जो है रिजल्ट अपलेट अपलोड ही करना है खाली सारा कुछ गाइज आपका प्रेफरेंसेस विल सारा कुछ गाइज सारा कुछ जो है अभी हो चुका है फाइनली खाली जो आपका है आपका रिजल्ट डिक्लेयर करना है वो guys within few days guys हो ही जाएगा तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि जो हम प्रडिक्शंस बताते हैं वो हंड्रेड रियल तो नहीं होती गाइज लेकिन गाइज उसमें तो आ तो जाना चाहिए क्या होता है गाइज कोरोना के बढ़ते केसेस को मद्देनजर में रखते हुए सभी काम को जो है जेके गवर्नमेंट जो है डिले कर रही है तो इसी के कारण जो है डिले हो रहा है नहीं तो आपका रिजल्ट कब का आ, आ गया होता तो गाइज अभी मैं आपका प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट करके बता दूं तो विद इन गाइज अभी खाली मतलब कि मतलब कि उनको उनको डिक्लेयर ही करना है तो गाइज वो काम तो बड़ा तो नहीं है तो guys within one week जो है आपका रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं तो गाइज जब भी आपका रिजल्ट आएगा हम आपको पीडीएफ के सोर्सेज से या किसी मतलब कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है वो इसी नाम से है आपको आप उसे भी विजिट कर लें और गाइस जब भी रिजल्ट आएगा हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे या लाइव आपके आपका रोल नंबर लेके आपका मतलब कि चेक करके दे देंगे तो गाइस पर इतना ही आज की वीडियो में तब तक के लिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम